Panzer und zwei Raketen und mein Blut auf einem weißen Blatt Papier hab ich gemalt und das schiebe ich heimlich noch den Schlitz an deiner Tür. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst und ich weiß nicht, ob du es kapiert hast. Ich weiß nicht, wohin du jetzt gehst. Wir haben uns leider verpasst. Jetzt sitzen wir bei dir und wir trinken Dailies und wir quatschen über Sex. Die Tigerente im Regal ist ein Geschenk von deinem Ex. Ich weiß nicht, wie du mich verstehst und ich weiß nicht, ob du es kapiert hast. Ich weiß nicht, wohin du jetzt gehst in ein Bett. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst Und ich weiß nicht, ob du es kapiert hast Ich weiß nicht, ob du jetzt gehst Wir haben uns leider verpasst Ich weiß nicht, wohin du jetzt gehst Und ich weiß nicht, ob du es kapiert hast Ich weiß nicht, wohin du jetzt gehst Wir haben bestimmt nichts Spannendes verpasst